poslušalcev ste še gledalci, pa poleg gledalcev ste še obiskovalci udarnika, kateremu se moramo zelo ful lepo zahvaliti, da imamo prostor, kjer bomo danes premierno videli film Romanca. Lepo, da ste se zbrali tako velikem številu, lepo vas je videti, oziroma se vas ful ne vidi, tle šajna. Tako da ste ful ob temi, doma je bilo težje tako pred ogledalom. A, zdaj, a, shit. A, doma je bilo težje pred ogledalom. That's awesomely amazing looking guy, pa imaš ful tremo. A, ne, da približno ocenimo število, koliko vas je zdaj tle, bi lahko jaz počas da ga štem, tako da treba malo tle tole vaditi. Če lahko malo zaploskate, da jaz vmes preštejem, koliko se nas je dejansko tle zbralo. To je feeling, ne? Zdaj je zihr za en cent izrasta. Še, še centi pa bo vpreče. Bomo tam. Ne, a, fajn, je, fajn je nastopati. Čeprav sem bral sem, da je, da je strah pred nastopanjem, pa je prvi, pa druge pa strah pred smrtjo. A, pa se mi zdi, tu ne mora biti res, ne? šok valjda na, na umrl, ne. Se bo že sem gar prišel, ko boš pošteto namazal, boš pojedel, če je to treba, ne. Um, zdaj, ker zadeva to s kakšno bedno anketo, no, kaj bi gospod, kaj bi eh, šli gor na odre, ne, raj umrem, raj umrem, kar zdaj da. In se mi zdi, da ravno mi to ponoviti, ta ne, eksperiment, ne, ker eh, da, da naredimo nekaj dobrega za znanost. Tako da sem jaz prišel uh, z eksperimentalnim uh, predmetom, In bomo zdaj... Upam, da koga merim. Ček, a, a, hvala, thank you. A, možakar, tamle, boš prišel gor za pet? Marko skače? Te tam, tam je. Lahko ja, evo, če, če on, on, on je čisto trpno, ne? Pa tebe sem videl, da vidiš. Priš gor, Marko skače za pet? Kaj? Mi, misliš, da ni prava, ne? Metke se pozavate, ampak ne bilo prvič, ne? Ne pozavate, da ne bilo prvič, da bi nekdo prinesel pištolno not, ker ne pozavate, da smo na premieri filma. Oh, that's funny, people dying. In eh, še v Sloveniji smo, ki skoraj nije smrtne kazne. Ampak anyway, zdaj, eh, kukor, kukor smo dokazali, ne, tale, tale, folk se boji, folk se boji stopati bolj k smrti. Kaj če bila poprava? Vemo, da bi lahko bila. Ampak, eh, ne vem, jaz sem imel mehen za polno glavo, tako dost, tako dost mehen, ne, sem imel za okej, polno glavo. Sem sem bil tako mehen, ki mi je pa mami enkrat povedala, da si polno glavo. Sem rekel, a, tako da, se ne poznam. Uh, eh, in je verjetno je kaj razbilo tle, kakšen delček in je, zdaj jaz malo drugače dojemam sveta, ne. In pa sem tle, tle gor in je fajn ne pade. Uh, fajn je biti bit v rekrcu, pisal sem, to sem tako enkrat, enkrat na let, še ne. Uh, na veteranacu sem bil, pa na pogrebu sem bil. Uh, in je zmeraj zmer ta ceremonija, ne, ko greš po svatih letih do omare, ko mi najdeš obleko, jo, jo potekneš ven uh, in valjda stres je takrat, ko je treba hlačiti v gor. Sve do kolenja osamic, Zakon, zakon, tle je šlo hiter, pol tle le od kolen gor, pa, pa vsak centi šteje, ne, in vsak centi je, je nov kilometr upanja, kjer upaš, da boš v pasu spet zapel, ne. To so, to so muke. Približno tako, ne vem, koliko vas živi v študentskih domovih, kjer so en centi debele stene in uh, človek počasi mora srt. In uh, povrh tega je mogoče, ne vem, zjutraj pojedo smudi, pa kavo, In kava ima svoj efekt zjutraj, treba iti. Ne? In uh, zdaj poletje, vsi imajo še vrata odprta. In uh, se bo to slišal, ne? sploh kot v črvesju, ki je bil smudi zrak, smudi zrak. Veš, da boš to ven, bo tako na ulici. Uh, in anyway, jaz tam delam nizki, visoki skipping, une dve so doma. In veš, da, veš, da boš slišal, ne? veš, da je <laughs> oh, groza. Uh, in uh, pa se odločiš, ne? moraš iti, nimaš kaj upaš, da te ne bo slišil. Greš kaj? Kaj to, če te ena sliši, eno bi še počakal, da gre, ampak če je ena še not, veš, da je upovedla vsem, ne? Kaj se je zgodilo. In greš na WC, ful moraš, takrat začneš spet molat, se ful dolg nisem molal, zdaj na WC-ju sem ful molal. Uh, Dej, please, Gandhi, Jesus, kdorkoli, zdaj naj se naredi čudež, pa magar če košta, da jutr vse kopije filma, romance crtnejo, to sem, sem da se je zdaj potih usmeril, ne? In uh, se vprašal, zakaj, zakaj, zakaj se lahko sekiramo, ne? To je pa ja normalno. In vam povem, zakaj? Zaradi žensk. Zakaj druzga? One, one, kad, kaj um pogled, kad pride tip iz sekreta, pa je bil dle cajta, ona ve, da je strom. In uh, ne bo neč rekla, ne, vas ne bo neč rekla, ne? Ampak ti da um pogled, ne? Sploh te ne pogleda, so on ga, ona ga da nekam stran. Reče, Veš, to, to, to je tisto, ki te prezira, ker si, ker, si, ker si zaostanek v človeški evoluciji. Ona, ki gre na WC, ona spusti metuljčke. Ona, veš, metuljčka, kdo voha metuljčka? Ne vohaš metuljčka. Metuljček leti, pa ga ne slišiš, da te vas skrili, ne? In to, to zamer, ne? Ker ko prije tip, on ni spustil metuljčka. In ona zdaj vidi, da je tip šel ven iz sekreta, ona je zdaj razpizdel, ne? Ona ve, da ne more iti car, ker tam je zdaj za crk. In uh, dvigne pritisk. Ne? Enkrat se je poslušalec zgodilo, da ni mogla zadržati. Ne? Videla me je pred pore, da sem šel not, pa pa pol ure sem šel ven. Pa valjda nisem ne še govoril, da imam čak. Mogoče je bom mislila, da sem Harry Potter bral, pa bo cool, bom. I, can get, I can get out of this alive. In valjda ga ne not. Ful hitre šel ven, Uh, ampak je opravila, ker je, ker je še enkrat več potegnila. Jaz sem mene trikrat, kot je moglo biti zihr. Uh, eh, in je prišla ven in drug dan, kam je čaka, prijem na WC, ne unata mala, veste, na stenke. 300 ml ubije 99% bakterij. Great, kot da, kot da ni tu bilo dost, pride še pa zraven. Um, dva evra rabim, ker smo popel osvežilc za WC. En, en let sem tam, pa samo enkrat je šla za mano, druga je bil služil. In, in tu se nabere ta stres, ko greš ti, ne, upaš, naj bo vsaj tih, ne, če že nisem točki, naj bo vsaj tih. In tam sem molil, tle, da sem vse vas, ki ste delali na projektu, uh, eh, zajebo, ker je bil tih, pa niso bili presledki, zrak je šel v eno smer, smudi v eno, in pa bil in je bilo mimo. Zgodaj se čudeš, ti si tisti metrljes, nekje sem dobil dušilc in je, in je ratov. Ne? In je ratov. In uh, poleg tega je prišla zraven še ful en kup emocij, en cel koktejl emocij. Bil sem vesel, da je šlo potiho ven, da je šlo ven. Uh, eh, pa sem bil malo žalosten, uh, ker sem, ne, zasrel premijer. Uh, pa sem bil pa spet vesel, ker sem pogruntal nov način, kako iz domačega sekreta zajeba človeka tako da, jaz mislim, da je počas cajt, da vidimo, če je kaj na tem voodoo shit in da si prvič premierno pogledamo romanco. en normalen, inteligenten in prijazen moški najde žensko. Nemogoče je. Vse dobre so že oddale. Ampak od kdaj? Kdaj sem zamudil okno moje priložnosti? In še vedno mi ni jasno, kje so našle te tipe. Prisežem, da hujših primerkov svojega spola še nisem srečal. Se so, kot da bi ravno kar splezali z dreves še z banano v levi roki. Pa da ne govorimo o dobrignih puncah. Delajo se vse fine, potem si pa najdejo enega starejšega jebača, pa je vse dobro. Potem pa niso več tako fine, če veš, kaj mislim. Bog ne daje, da si prijazen do njih. Bej, a si že tako je njihov najboljši prijatelj dober poslušalec, ja. Danes uspeš samo, če poslušaš svoj kurac. Ok, mislim zdaj, komu lažem. Ja, ljubosumen sem, ampak to še ne pomeni, da nimam prav, veš. Ja, ja pa da ne pozabim teh, da najboljših takšnih, kot si ti. Hm. Kakšne keš, pička. Mislim, Nihče še razume, ampak ve, samo zato, ker dobro izgledate, mislite, da vam je več dovoljeno. Kaj? Moške ovijate kot kače in potem stiskate, stiskate in stiskate, dokler ne iztisnete še zadnje kapljice razuma. Ampak povej mi, zakaj? Preprosto, ker lahko, oziroma ker vam je zabavno. In resnično mi ni jasno, S čim smo si to zaslužili, ker če smo si, se upravičuje. Mislim, resnično, oprosti. E, kaj? Nisem poslušala. Se vsejeno, itak ne bi razumela. Razumela kaj? Da nisi sposoben dobiti ženske? Ne, ne, ne, ne. Tega pa nisem rekel. Ne, nisi. Samo jokal si, kako smo vse zlobne in izkoriščamo svoje čare. Ja, in imel sem prav. Pa kaj? Ja, dobro izgledam in tudi, tudi bistra sem. Zakaj bi se skrivala? Ker ni pošteno. Svet ni pošten. Zaradi žensk, kot ste ve. Kakšni žensk? Ok, imel si ti ta svoj govor, ampak ne misli, da zdaj veš vse o meni. Kaj pa vem? Mogoče si bila vedno takšna razvajena, mala deklica, ki še vedno misli, da se svet vrti okoli nje. Mogoče, ampak škoda, ker nisem edinka. Grdi raček torej. Mogoče pa si šle v srednji šoli postala lepotica in tisti občutek manj vrednosti te še vedno žre. Sem, kar sem. Nimam več kaj dokazati. Ravno nasprotno. Svetu in družbi bi rada dokazala, da nisi drugorazredni državljan, ampak upornica brez razloga, ki še vedno misli, da je zaprta v kuhinji. Samo pazi, da se ne strgam z verige. <laughs> Zabavno, da omenjaš verige. Mogoče bi pa tvoj bivši le preveč posesiven, a veš, razžrt od ljubosobja. Ja. Ti si se pa dušila in sedaj želiš izvajati vsaj iluzijo, vredna za izkušnje. Ti si bila pa tako odrasla. <laughs> Škoda, ker ni trajalo, ne? Hitro te je zamenil in prebolel fazo. Končno je spet našel jajca in <laughs> šel bolj na zrevo sadje. Ti pa si ostala sama, z maščevanjem v srcu. Ironično veš ker šele takrat si postala zanimiva. Domišljijo imaš pa pisano. Ampak prosim, prihrani mi te improvizirane scenarije. Vse sem že slišala. Ne vem, zakaj se sploh pogovarjava, če tako živeš vse o meni. Vsega pa še ne. Vidim, da se rad igraš psihologa. No pa daj ba, daj ba tebe predogledalo samo zavesten, odločen, brutalno iskren. Ove, nikoli govoriš, nič ne poveš. mi podobnih pa je na tisoče. Še si pravega moškega dobim takole, ti pa prave ženske še srečo ne boš. strašno damo. Veš kaj, prav neokusno, nesramen si. A po duši sem kavalir. Škoda, ker sveta ne zanima, kakšen si ti po duši. Sveta mogoče ne, mene pa vsekakor. No, kdo je zdaj egoist? Še vedno ti. A si se bala, da te bo kdo prihitel? Ne, sploh ne. Samo nisem želela, da se podreta tvoj kavalirski ideal. Oooo. A zdaj me pa že skrbi zame? Ne, niti ne. Samo nočem te spraviti v jok. Zakaj? A se to redno dogaja? Samo kadar je moški domišljava reva. Ja, mene pa se vsi ustrašijo tvoje zatrte agresije. Mislim, da skriva, ko pa nima poguma. Ne skrbi, jaz ga imam. Namerevaš cel dan buliti vame? brez skrbi, še vsake sem se naveličal. Prejo na tebe, petak, kot si ti postane naporen. bil še behind the scenes, pa ga žal ne bo, tako da delno sem resničil. Imamo uh, pa zato pripravljeno tako širšo okroglo mizo, ampak ne bo mize. Tako da zdaj vabim vse sodelovce gor, ampak vabim, da moram pogledati malo na plonkac. Zdaj bom kakšen naziv spalil. Nika Trauner, no, Trauner, pa se maskerka. Uška Samec, scenografija. Miha Matavš, Lučkar. Marko Samec, kostumograf. Tinkara Puh, igravka. Oskar Štrajn, igravec. Nate Žolgar, snemalec. ter oblikovalec grafike. Luka Cvetko, snemalec zvoka. snemalca in asistentka režije. Aljaš Tepina, režiser, scenarist, direktor fotografije. montažer in še producent ter oseba, za katero sem mislil, da je namišljena, Maruša Vidrih, ki je pomagala pri scenariju. Um, tekom pogovora, uh, bilo kdaj, roke najprej ne bom dvignil, pa se kar zaderete, če imate kakšno vprašanje, recimo, ko dame eno 3-6, da vidite, kam teče, uh, ali pa na koncu, kot vam paša. Če mislite, da boste pozabili, vi kar strelite. Lahko se usedete, če, če vas bojo videli. Um, jaz bi začel pri Uškin, scenografija kakšen je bil postopek, kako da ste na koncu pristali, tle, kjer ste pristali, kje ste bili na začetku, kako je bil cel postopek, ko ste prišli do končnega cilja? Uh, v bistvu, ko je mene Ljaš povabil z radnim sodelovanjem um, in mi dal par dni za premislek, um, sem jaz glede na scenarij, nekako si zamislila nek velik prostor, nedefiniran, Uh, to zato, da bi ravno um, ta glavna igralca prišla bolj do do izraza in ta dialog med njima. Um, mi dva smo šla pogledati kar nekaj lokacij, no. um, od tovarn do... Niti ne spomnim več. Uh, v glavnem, pač kar nekaj stvari smo videla in na koncu smo se odločili za ta Jelšen grad. Um, to je dvorec, zelo lep, Um, in tudi se mi zdi, da se je vse skupaj um, na koncu zlilo in z igravci in, z, in s celotno sceno. No, na sceni so bile tudi neke slike v ozadju. Kere stvari na sceni imajo tudi kakšen skrit pomen v ozadju? Uh, ja, ravno dve slike, ki sta v ozadju, sta um, uh, prinešene z Kitajske in tudi navarjata um, moško in žensko. Um, Vam, moški, um, češnjevi cvetovi žensko. Tako da to je tudi eh, malo simbolike eh, tu zraven. Um, um, to je bilo v bistvu tak najbolj močni element. Si kozarc tudi izbral? Huge kozarc? Eh, uh, kozarc za... Vino? Ja, tudi, tudi ja. Mislim, celo, vsi elementi, ki ste jih videli na sceni, so bili pač moje strani izbrani in prinešeni tja. E, to je taka standardna velikost, jaz sem vanj manjših, to je, to je standardna, ali e, je... E, ja, ona je pila rdeče vino, tako da to je nekako kozarje za rdeče vino. Super, pa mi imamo, vi ste odeci. Nisem, ni, nismo še tam. Ja, študenci. Okay. Uh, no, Miha Matavš. Ti smo pa luči. Zdravo. Ja, jaz sem imel luči preko, ja. Kako, kako je bil dan Lučkarja za tem eh, projektom? Uh, prvič, bilo je fejst mrzlo. Vedete, to smo delali glih v začetku aprila. Ja, v začetku aprila. In uh, so Lučke imeli v bistvu dvojni pomen. Ne. Prvič je, pač smo z njimi osvetlili, drugič smo se pa z njimi igreli. Ne. Zdaj, ker Lučka ni povedala, da je bil v bistvu bolj kot ne zapoščena graščina, nekako tak. In uh, smo se pa z njimi igreli, potem nič, pač postavili smo loči, neko teoretično postavitev treh luči, pa to bo pa, pa tičim ekipi. <laughs> Eh, imeli uh, ste tudi nek moto na snemanju, pa je da si imel ti prste nekaj vmes. Ne, samo. Ja, zdaj dva sta bila, moraš povedati. Ja. No, uh, lahko oba predstavljaš. Jaz sem, jaz sem slišal za enega, ampak... A ja, čakaj. Prvi je ta, ne. Keep calm and listen to the pina, ne ker eh, je bilo pač, a, družba je bila malo zagrenjena in jaz sem potem to poskušal malo umiliti. Eh, sicer potem, kar bilo treba potisniti naprej, sem tudi malo profesiral, ampak potem druge so lepo streaming goats, ne, to tako poznate, ne, Taylor Swift pa te fore, to je bilo takrat ful popularno. Ampak poleg Gluškarja si bil še malo električar, da je bilo nekaj eh. problemov in si bil ti možakar, na katerega so se obrnili. Ja, pač nič se ni užgalo, to je treba podariti nič nismo zakurili, bilo je malo panike s podaljški, se pravi, bilo je fest, fest, fest, mrzlo in smo potem imeli vse te industrijske radiatorje, pa to električne in bilo se preklopilo na naše glavne igralke, tem kar je ni preveč zeblo. In naenkrat se vse to začne tako dim, ono, tretje, panika, varovalke, metalo ven, pa smo imeli štiri oči preklopljene, pa še, ne vem, kamero in pa da to. Ja, pa toaster. Ajde, dela najboljše toaster. <laughs> to je to kako ste, če se vrnemo nazaj na sceno, kako ste vso to pohištvo gor dobili? Je, je bilo že kaj tam? Ali ste mogli Ne, čist? tam je bilo nič. Tam ja, je bilo nič. Vse smo pripravljali, pač jaz sem se po mojem mnenju desetkrat pripravljala za avtom gor, um, pa pol odpeljala se s tovornjakom. Tako da um, je bilo kar nekaj stvari. Ja. Mislim, e, ravno zaradi tega, ker je bilo treba prinesti vse te radiatorje, ker smo pač nismo predvideli, da bo tako hladno. In pač tekom teh dveh dni nabrali kar dosti stvari. No. Kako je bilo pa glede okna? Ja, um, okna so v bistvu, um, ko pač se tam nič ne dogaja, kar je pač večina časa, so kar z desnami zaplitane. Tako da smo mogli mi vse od, pač, to odstraniti in pol zvati neko folijo, ki pač naj bi malo preprečila mraz, ampak pač ni, ne. Ste se zmenili, da ste našli, da jim dele dol? Ne, ne, to je zaklenjeno drugače, ampak... Vse je to, se da. Ja, da, ni vse, ne, ste se, ste se zmenili? Ja, ja, vse je bilo dogovorjeno, ja, pač ah. tam en spot, ki pač to ureja, tako da je bilo vse dogovorjeno. Super. Uh, če gremo naprej na kostume, kako, kako je potekala selekcija? Zdravo. Um, V bistvu za ženski del igralske zasedbe ne, smo imeli na voljo par kosov oblačil uh, od treh dam. Um, in te dame so prinesle v bistvu, te uh, obleke in nakit uh, s seboj, nekaj je bilo naprej dogovorjeno, približno kak stil želimo. Ne. Um, in potem se je v bistvu večinoma pregledalo, šlo skozi razne kombinacije, uh, in ki se je tudi preizkusil potem, ne. In kar je mogla potem stvari pač, um, da smo videli, kak, kak v bistvu na njej to paše, ne. Um, za moški del zasedbe pa je bilo v bistvu malo enostavno, ker um, imam jaz precej oblačil in gledam to z Oskarjem, ker neke iste približno postave eh, je bilo pač potem moje omare in školske zdrave in potem smo to malo pogledali, kaj in kaj bi tudi glede na, na tem kar so zdrave. Je tudi v kostumih kakšno sporočilo, kot je bilo na slikah? Um, ne, ne. Zakaj rdeč robček? <clears throat> ja, rdeč robček v bistvu je namensko, ne. Zdaj iz te selekcije enih 35 robčkov je bil zbran rdeč ravno zato, ker je to barva eh, predstavlja neko, rečemo, ljubezen, strast in tudi to romanco sicer v, mogoče v ne takem plačnem smislu, kot smo tudi v filmu videli, da ni šlo za romanco v plačnem smislu, ne? ampak vsem, da je podarek na, na te, eh, rečemo, odnosu ženska moška. No, Nika, ti si imela pa, pa da si, jih mal, da si navadne ljudi spremenile v igravce, kaj vse se dela kot maskerka? Um, ja, ličila ljudi, predvsem to. Mhm. um, ja, po obrazu? Po, po, po obrazu, ja. Um, ja zdaj, uh, tim kastinkaro je bilo malo več dela, ker je uh, že še zelo mlada punca. Um, in je pač bilo treba jo narediti malo bolj starejšo. Um, Oskarjem so bili pa problemi, ker je, uh, ker ima... ker ima... Se mi zdi, eh, zdaj imamo bolj drugače, kot ga imamo v filmu. No. Frizura ima drugačno barvo, ja. ja. <laughs> Ker ima brado drugačne barve, kot lase. <laughs> In uh, smo imeli postopek barvanja brade. Um, da ja, to. Kako pobarvaš brado? Zdaj obstajajo različne metode. Ne? Uh, <laughs> mi smo uh, se odločili ne za trajno barvanje, zato smo um, v bistvu uh, izumili nek nov svoj sistem in smo z eyelinerjem, dejansko z eyelinerjem, ki je drugače za oči um, ličiti, uh, e, smo vsako vsako nagico posebnišnji barva. Tako da, ja, je bilo dela. Si, si bila sama ali, ali ne, je bila vse je bilo več ljudi? Zdaj je bilo več ljudi, to je bilo og, do, dolg postopek. Uh, je bil tu največji izziv ali je bilo še kaj težega? Um, ne, v bistvu. Nič ni bilo tako hudo težko. Je bilo ful trzal in ono nismo mogli nikakor namazati, ni dolg mah. <laughs> ne, ni bilo takih problemov. Sta bila pridna. Se je kaj novega naučila, se zdaj ti drugače mažeš. Ha niti ne. Nisem za nič, mislim. Si se naučila potrpežljivosti? To pa. To pa in predvsem ga prenašati mraz. Ne, glede mraza. Ja. Niste imeli kakšen un refer, kaj da so podobni? Ja, smo imeli do tri, ampak ni bilo dovolj. Ja, ni prava firma, ne? Ne. Uh, no, če gremo zdaj na igralce, uh, kako ste prišli k projektom, če začnemo pri igralkom? Tako je. Kaj je bilo vprašanje? Kako, kako da si prišla? Uh, ja, ja, v bistvu se je začelo vse preprosto. Uh, eh, domov sem šla iz vajn, sem zagledala plakat tradicija in me je takoj pač sem bila polno navdušena in sem začela prati, ampak potem sem prišla do številko oziroma do datuma in sem gotovila, da sem malo par dni prepozna ne, za audicijo, uh, eh, ampak se veste, kako pravijo, nikoli ni prepozno, zato sem pač Adi napisala en mail, da bi želela sodelovati, pa če bi imeli kakšno ponovno audicijo. In rekla, da, da bo imeli audicijo za vse tiste, ki smo jo dobesedno zamudili. Ne? Um, ali pač nismo imeli časa za njo. Uh, in, ja, prva audicija je bila zelo zanimiva, druga pa še bolj, ker je bila audicija v paru, se pravi s partnerjem, z Oskarjem pa še z enim drugim igralcem. In potem bistvu jaz nisem bila prepričana, da bom zbrana na drugi audiciji, zato sem tisti vikend, ko je bil planiran za snemanje, um, sem se jaz bolj skoncentrirala, da, da bom za knjigami, da bom se učila, ampak potem se je ta plan porušil, ko je prišla Ajda, mislim, me je poklicala in rekla, da, da sem bila zbrana za film. Ja. Zakaj tu, Ajda, treba malo kregati, da to ne kliče dovolj hitro, ne? da človek že plane dela, ne? Ja. Um, kaj ti predstavlja največji izziv? Um, to, da je v bistvu ta vloga, ne vem, mogoče malo namenjena za, za žensko, hočeš deset let starejšo od mene ali pa par let starejšo in sem že mladoletna in sem se mogla vživeti v vlogo, ki je dosti starejša od mene. In dosti je lažje igrati Eh, človeka oziroma osebo z izkušnjami, ki si jih ti že sam doživel, se pravi, da je mlajša od tebe. Tu pa so le pa starejša in več izkušenj, eh, ki jih v bistvu čas nisem toliko imela. To je bi zdaj ful fancy odgovor. Si že kdaj prej bila igralka? Pa... Ja, na odru več kot pred, mislim, pred kamero, bo se to ena taka prva izkušnja. Oskar, pa ti? Tvoja audicija? Zdravo. Meni je Aljaš rekel, da moram priti na audicijo. <laughs> Ne, sem se zabaval. Pač. Slučajno sem videl, da je audicija prerazumo in glede na to, da je ena zadeva to, ko me pač zanima že dlje časa, sem se pač odločil, da se vam prijavil, že preden mi je Aljaš karkoli rekel. In um, ena fajn zadeva je bila, no, pač izkušnja takšna, ka, kaj ne rečem, treba provati, vsak mora poskusiti, kaj je zdaj. Kako je bilo pa kaj s tekstom? To se čisto slučajno sem malo slišal. Jaz sem ga ful zadelal tisti teden. Ful sem ga zadelal in se nisem napihlil tekste na pamet. Tako da priznavam javno, je bila pa situacija takšna, da smo imeli ful vaj in na koncu je Aljaš me sparsiral, da tako je. Moraš, moraš. Ja, kaj pa ne, ne? Jaz sem imel plomb cegljica od spodnje, jaz jih noben od vas ni videl. Jaz bil eno sprej. Tebi bi bilo v fajnem gradu, eni so ful tako zmrzvali. Tebi bilo kol bi živel v gradu? E, ful je fajn tisti jelšo dvor, ne? Sam, jaz bi si, ma, malo mož bi si šipe popravil, ne? Pa je re, res pihalo. Pa internet fali, ja. Internet fali, pravno. Prizdržam? internet kafe, da tam zihar, ki obstaja. A je blizu? Ne vem, ampak ki, ki ga že neki. No. Ne. Uh, kaj je pa tebi, ljudje mraza? Tukaj so že doskrat se te prehiteli. Kako si se kaj tam spopadala z mrazom? Ja, jo, ja, mraz, ja, je delal svoje. Uh, ne, fulje, svoje prav, zelo je bilo mrzlo. Jaz sem mogla, peč oblečena sem bila samo eno srajčko. Um, temperature pa so se gibale tam od 5 do 10 stopinj. Uh, ja, sej med, med samim snemanjem filma si se skoncentriral in pozabil na vraz, ampak potem, ko ali ja še reče kat, ti tak začne te zepst, <laughs> bolj. Uh, ko ti všeč vino? Kaj? Vino, ko ti všeč. <laughs> Aha, vino. Okusno. Okusno, ja, o, no, že osnovni, najbolj takrat še ono, zdaj mi še danes, da, potrpiš, ga raduj da imaš dosti let. Uh, Se mi je bilo eh, težko, ja, trpeti. Kuk, kuk tekov je bilo z vinom? Ni bilo dosti, premalo. Uh, <laughs> kako vam je bila komisija na audici? So bili, so bili preveč podcukreni, ali so bili... Ne, fajn, fajn so bili sproščeni, zabavni, zanimivi. Tebi, Oskar? Zajebani. Mislim, resno. Ker, ker je imel... Si, ja, pa sej, si se lahko z ljudmi pomenil, ampak to je bilo res nefris. Kaj se Igraj. Ti si punca, zade so bolj bili očitno. Ne? Kako je bilo pa kaj za kamermana? Fajno bilo. Fajno bilo. Ti, ti bilo kaj žal, da si tako bliz scene pa naravniti? Ne. Žal mi je bilo, da je da pol mes mi je bilo žal, ker je bilo ful mrzlo res. Pa ko res bo mrzlo pil, ne. No. Mislim, ne, zbolel ni noben, to je bilo ful čudno, no. Sploh pihara bi imela ful možnosti, da zbolim vas, ker je tisti srajček, ne, bilo je na petih stopinj, ne. Mislim, no. Hvala Bogu, da smo imeli lučke, ne, Nataš, hvala. Da smo se lahko, eh, v bistvu smo se greli na teh softboxih, no. Tako si obraz pritisnil ob softbox, pa je bilo ful fajn. Da si sam mislil, da si bom moril, pa, pa to ni zbilo. Pa še zdaj ne gremo tudi, če se spiti. <laughs> še malo. Uh, povej, kot kamerman, kako si ti odpadl šiht? Šiht? Recimo to v tem šiht. Pa, jaz sem tako zapostavljen vredem, no. sekundarna dejavnost. Uh, ja. Kakšen bolj tehničen vedik, mogoče koga zanima, glede objektivov, slajderjev, tega, kako, kako je Ja, pač snemali smo z eh, fotoaparatom, eh, imeli smo par različnih objektivov, pač, ko smo jih upravljali odvisno od tega, kaj hočemo doseči, širok kot ali ozek kot. Um, s tem pride tudi določene tehnične težave, kot je ostrenje, na primer. Um, pač imeli smo neke statične postavitve, ampak sta se, eh, igralca sta se dosti premikala po prostoru, da smo mogli sproti ustriti, Tako da, če te zebe, pa si ti roke trese, pač to, to vpliva na, na natančnost uh, ustrenja. No. Kar pa pomeni, pa, da moramo večkrat ponavljati, kar pa pomeni, da jih še pol bolj zebe igralce. Kar pa pomeni, pa, da smo do pol noči tam. In kateri kader v filmu ti je bil najtežji? Kader? Zazmi kader. To je tisto, se premika proti igralcem, če, če kdo opazno, če ste. Um, tam smo imeli ful, ful problemov. Tam, tam je bil slider tudi, eh, ki se je premikal, v bistvu kamera se je premikala proti igravcema um, in je to bilo nemogoče ustrit. Um, sploh zato, ker smo s 50 kosnjena, s 50 mm objektivom, ki ima ful, ful nizko globinsko strino. Um, in je to bilo nemogoče, da bi smo pol po 64 poskusih obupali, pa smo pa s kamero posneli, um, ki ima, ima avtomatsko stranje se kaj novega naučil s kamero, dobro zbi tam spogrunil tako še nov trik? Pa, pa ne, ali. No. ni, ni bil kakšen problem, ki ste mogli improvizirati, zdaj mu to re, rešil pa eh, čist nov način. Tako, mislim, na, ful me presenetilo to, da se lahko senzor pregreje na petih stopinjah. Pač. Mislim, kot fotoaparat se je pregrel, smo ga mogli ugasniti pa ga pač pustiti pol ure, da se je vrljil. Nas je pa zedil z vami. A ni, niste šli v kul fotoaparata, pa je bilo. Bi moglo biti toplo, ne? Po tej logiki. Kako je bilo kaj z vokom? Ste slišali, ne? Pol, pol je uspel, nekak. Samo. Ka, kaj vse je bilo danes slišati po tvoji zaslugi? Vredno vse, ampak specifično, kako je bilo, ne vem, držati cel dan bum, kaj vse ste uporabljali, da ste posneli vse te zvokove? Ja, zdaj, pač, delo snemalca zvoka si razdeliš na dva dela. En je ta na, na setu, zdaj, če greš kaj delati za filme, je to zelo podobno, ko bi delali študentska dela na kreditski upravi. Pač dobiš 6-metrsko palca, šest ur kasneje, glavna razlika, ki je med študentskimi deli na geodetski pa filmi, je to, da so bistveno manj plačani pri filmih. To je to. Ne, sej, eh, lahko bi ful pametno povedal, da pač moraš poznati eh, nekako delovanje mikrofona pa zajemanje. Ne? V bistvu ti, ko se malo skoka iščeš neko mesto, kjer si najmanj nadležen mejico, eh, pa kjer ti najbolj slišiš v slušalkah. Drugi del ki pa je bil meni bistveno bolj zanimivo, je pa ta, ko ves material potem po dveh mesecih odmora od projekta pride spet v tvoje slušalke, ampak eh, na kauču, doma, ali pa najnih velikih zvočnih, jih tako tudi pa slišiš, neverjetno dosti več stvari, kot si jih na svetu. Ne? Eh, ne moram reči, da sem na novo odkril film, ker sem ga videl enkrat enih 70 krat, pa, ne? ampak sem pa na novo odkril dosti zvokov, ki so se pojavili zaradi tega okolja, ki je bilo tam nek veter, eh, matažov, hihitanje od zade, ne? se to smo bolj zamaskirali vse, v glavnem ja. Kaj, kaj vse je nastalo v postprodukciji, zapravo, da nisi posnel v gradu? Eh, v, v postprodukciji je nastal en zabaven del in to je sicer bil efekt nalivanja vina. Ne? Eh, Tam, ko tinkara naliva vino, v bistvu ne dela nič. Mm v tem kadru, kakor želim obrasno. In vedno, ko sem hotel koga prepričati, da jaz delam nekaj, ko sem imel steklenico, pa kozarec pred sobom, pa sicer dva mikrofona, so rekli, ja, ja, delaš, ja. Ja, ampak smo, smo posneli ta dva efekta, jih potem zamiksali, ali jaz še priskrbel glasbo, oziroma zbravo, mi smo poskrbeli, da se pač vse sliši pravi glasnost in to je to. Uh, je bil kakšen izziv, ful težak, ki ti je ostal ful uh, v spomenu, potem moriš še danes. Na snemanju ne vem, z Vogom, na, na, kaj te najbolj jeziva, poleg hihitanja, kaj, kaj najbolj izstopa? Uh, izjiv je bil po moje pomankanje fizične mase, šest ur. Drugič bo že lažje. Trening, delo vaja. Ajda, ti si bila pa organizatorka vse te ljudi na, na eno lokacijo ob isti uri. Kako si spala? Pa šlo je eno, nekako. Ehm, vseeno je, ja, ali ja še hotel, da se to posname v marcu, kadar bi bilo verjetno še bolj mrzlo. Pa na srečo nekateri ljudje niso imeli časa, oziroma nismo se vsi najdli na kupcu. Um, in potem smo posneli v prvem vikendu v aprilu komunikacija je predvsem potekala prek maila, kdaj ima kdo čas, ono tretje, vikend, zaradi tega, da pač imamo čas, ne, ne med tednom. Uh, snemali smo, mislim, nismo snemali dva vikenda, ampak mislim, en vikend, dva dni, pardon. Ampak dva dni smo pa bili dansko tam cela dva dni, tako da pač smo se mogli rezervirati cela dva dni, da smo bili tam in pa smo se pa zmedili in to je bilo to. No. Kako je bilo pa Veda si bila nekaj najbolj popularna tam na tem projektu, nekaj ful dobre toaste, da narediš. Uh, ja, jaz me prosto čelo še za hrano poskrbim na setu. Uh, problem je, da bilo je ful mrzlo in hotli smo, oziroma jaz sem hotla več nek toplega, ne, da imamo. Uh, kuhati prav ne moreš, pa tudi nismo imeli njih dosti časa, da bi prav kuhali. Um, in pol sem se zmislila, kaj, pa toaste, ne? In pa smo imeli toste, pa čaj, pa samo sadja, nekaj sladkega. Um, tako da bilo je nekje čez 60 toast, sem naredila, prinesla na set, pa smo jih pa tam pa sam segreli, ne, da, da je bilo čim manj časa, da smo bili čim bolj učinkoviti. Imela uh, si v rok še eno ful pomembno zadevo, snemalno knjigo. Kaj vse je bilo skrito v njej, kako je pomagala pri projektu? Ja, ja, še je bil pridan in jo naredil, ne? Um, ehm, Polje je bilo treba preštudirati, uh, zaradi tega, da sploh veš, kaj moraš posneti, pa kaj moraš kaj posneti. Uh, v snemalni knjigi so pač napisani vsi kadri, uh, poimenovani so, da vem, A1, A2, A3, bla, bla, naprej. Potem pa se pač na to klapo, se pol piše gor stvari, ne vem, scena A prvič, scena A drugič in pol. To je zaradi tega, da se sinhronizira slika pa zvok. In pol vedno na začetku snemanja je bilo kamera teče, zvok teče, scena ena prvič, bum, in smo začeli snemati. Tako da, jaz sem skrbela, da smo posneli vse, kar je bilo treba, kolikrat je bilo treba, pisala, kjer posnetki so kul, kjer se zanač, kaj je ratelo, kaj ni ratelo, tako nam. No. Bolje batina. <laughs> Ja, no. dobre. <laughs> Aljaž, ti imaš toliko nekih nazivov, Ajde. Ne bom. Mo, moje nazivi. Uh, mislim, se ne, ne gre se toliko za nazive, pač gre se za kaj delaš. Uh, ampak kaj bi sem procent, režiser, direktor fotografije, montažer, badna korekcija sem delal, uh, eh, title se, kakšna animacija vmes, ne vem, kaj še bo. Še kaj bo? Ne vem, musko sem najel, to mi je tri ure vzelo tako zakopizi taj čok in pa neče najde. Uh, a ja, scenarij sem pisal skupaj z Marušo, uh, bih se ta scenarij že nekaj leta pišem, mislim, ne tako čist leta, ampak tako normal, pa pa dve let nič, pa pa še malo, uh, eh, pa pa zadnje pol leta skoraj sem to. Ja, kaj je bil tvoj del pri organiziranju? Hm, najdete ekipo. Mogu sem jih uh, pač najdete, ko sem se skril. Ne, uh, to ni res. Uh, Eh, pač greš nek projekt delati, ga, ga greš, ne greš delati sam, ampak greš delati s folkom, s to, ker ljudje znajo stvari bolj kot ti, ker jaz ne znam vsega, jaz pa malo stvari znam. Se, pač se vidi, da ni, da ni vse popolno, kakšna barna korekcija, pa to se pač učim. In sem se odločil neko tako uh, eh, mehno ekipo zbrati, uh, da ne veliko dela, in potem sem najdel deset ljudi, to je tako, ni, ni mehna ekipa, uh, pač ne prenestaja, ne pri Ajdo, Ajda pač vse pokliče, ker jaz ne maram kličati, pa, pa, pa um, na vse, ste, ste jih videli, no. Nates pač snima, pa Luka oblada zvok in tako dalje, pa igravci, pa audicija, pa pač trajali, da smo vse skupaj dobili. Uh, eh, pa najdeli smo datum 6. 7. april in to je bilo to. Uh, kaj bo na snemanju tako kolektivno, ti si mogel vse gledati, kaj boš ti ocenil, da je bilo najtežje? Najtežji na snemanju. Najtežji na snemanju je, ko imaš drugi snemalni dan, pa traja 12 ur, ko bi mogel uh, pol manj tok trajati, ker mi smo ta film kao hotel posneti po dnev, do, do 8. začer in po ob dveh po noč, ne, da, uh, mi še vedno snijamo, ker, ker smo snimali tudi zadnjo sceno. Uh, tiste za dolgo, ko greste pač h kamer in nazaj. In ti si je trajali dve ure, da smo posneli, mislim, da eh, dejansko 12 trekov, kar sem jih preštel. Uh, in pa če pa zajebam strukturo, vem, dve minute sam govorjenja in ne moreš med zajebati, ker je v enem teku. In sem se pač malo dela naredil s tem, da sem se tako odločil pisati snemalno knjigo. Zdaj, hit se v tem, ker po dveh urah istega kadra folku malo pade koncentracija. Mislim, ok, pa še po 12 urah dela. In poj se malo ljudi usedajo, pa malo po telefonu, pa še bi še kaj graditi, pa je mu se neki fuzdi smešan, ajda, ajda. Uh, nek PMS si bil, ne? mislim, da ga še to sve. Ja, ja, mislim, pač vmes sem malo popizdil, ajda. Uh, imeli smo en kader, ki je bil cool in bi lahko nekaj snimati, ampak se je uh, nekdo smejil zadnji in sem jaz to slišal in sem pa rekel, da zdaj pa tako ne gre več. Zdaj, jaz se kak čujem dožnost od cele ekipe, da če snijamo in da dimo čim hitreje, pa ne trpi, ker to ne sta mi Oskar pa Tim Kara sta mi tem zmrzovala, pa se trubila, kako bosta posnila tek, pa na koncu ga pa nekdo, ki stoh nima zraven, kje biti za serije. In sem pač potem folku malo bolj resno povedal, da izdržte do konca, da spravimo pod streho, pa gremo domov. Zelo je, kot da so vsi krivi, tle po ekipe. Sorry, ne, ne, eh, ne, to je, to je pet minut, pač štikam, folku dol pade, se tudi ne bi dol padel, če pač ne bi bilo toliko noter. In po 12 urah čist verjamem, da, da, da se je folku začel malo smejati, se, se tudi meni se pol malo smejalo, ker smo končali s projektom. Kako je izgledal ta tvoj PMS, bi ga znal zaigrati? Uh, ne, ne bi. Se v bistvu ful ni bil tako jezen, kot folk misli, da je. Mislim, kot oni imajo prav, ni bil tako jezen, ker sem not ful brezen. Imamo dejansko uh, posnet zvok od tega in, uh, in ker sem jaz pol to poslušal, ni bilo tako jezno, kot oni pravijo, da bo. Ni bilo tako. Oni sploh ne vijo, kako sem jaz not jezen. Uh, kako je, zdaj, če ste snemali čez cel dan, jo. Uh, na koncu je moglo to zgledati 12 minut v eno, uh, v mami bilo kar nekaj izziva v postprodukciji. Pa se sploh ni bilo kot panike. Um, zdaj, kot sem že prej rekel, ta folk obvlada tiska delajo. In mi smo posneli dobesedno samo tiska smo rabili. Ni bilo čisto nobenega materiala za blooperse, za making of, tiska sem jaz snimil, mislim, kar je ne snimil. Enostavno nič. Pržgeš prvi kader, imaš ajdo, sklapo, klapa butne, klapa stran, začnete igrati. In čisto vsi kadri so bili tako in konc kad se odreže in tudi da ni bilo nobenega dodatnega materiala. Tako da jaz, ko sem gledal, sem imel približen pajzen za, za vsak eh, tale kader, za vsako kamero, kamer bih ene 16 jih je bilo, sem imel tam ene tri teke, ene bil tak za nič, ene je bil tako malo poprečen, drug je bil cool in pač delit, nikoli več tega kadra ne veš in tudi to. Je pa res, da sem mene, kaj zvem, tri mesece montiral, ampak eh, ti pač moja krivka, ker sem pač še enkrat zmontiral, pa nekaj kurpa, še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, pa barna korekcija štirkrat, pa znoriš, da sem pač perfekcionist in nikoli nisem happy. A je vprašanje? Jo. Kaj te bo to scenarije? Kaj, kaj te pa zanima o smislu filma? Ha ha ha ha. ni, nisem imel izkušenj s starejšimi ženskami uh, in tudi mlajšimi, tako da ni bilo. Zdaj na začetku, če si dobro poslušal ur monolog, v bistvu poslušaš eno slabo različico mene. Pač, če mene ful ne opiraš, pa sem ful zagrnjen, pa ful slaje volje ti bom ti spovedal. Pač je zdaj nad ženskami, ker me ne marajo in ker so čudne in ker so z drugimi tipi in ker imajo se fante in pač Enkrat sem se vsedel, sem rekel, da povej Aljaš nekim, kaj je res, pa, pa poj to del scenarij. Pa sem se vsedel, pa sem napisal tam ene par takih, uh, eh, ko nečem, besednih zvez, ki sem jim bil všeč, ene takih, pač pizil sem se in smo potem to lepo sestavili, en lep monolog. Uh, kaj je pa ženska, Mila za bregom bo pa Maruša pojdela. Sam ne zdaj. Pojdem, snemam. A bi reči, kaj dodam? V smislu, Ne, imaš še kakšno vprašanje za me? Sem mislil, da sem že Maruša, ja, ja, ne vem, drugače. Ja, ok, Prej, ok. Maruša, izvoli mikrofon. Hvala lepa. Maruša, kaj je bil tvoj del? Mislim, videla ste se dopolnjevala. Um, ja, vidva z Aljažem sicer se poznava že iz srednje šole, tako da sem... Go way back. <laughs> We go way back. Blast from the past. Da, um, sem poznala ta projekt v bistvu že uh, od štarta. Um, takrat, ko je prvič prišel s to idejo ven um, in je imel okrog sebe tri jezne ženske um, in začel, da on bi imel monorob jeznega moškega in seveda mi nismo pustili do besede, tako da je slejka prej mogla tudi močna ženska priti zraven. Um, ja. Uh, koliko verzij ste dali čez? Uh, preveč. Stvar je v tem, da dobiš naprimer, prvo verzijo scenarija, jo pogledaš, stavnične napake in srečeš, ok, v redu. Potem ti pa nekdo mogoče kaj pa, če bi ne vem, spremenil eno vrstico, drugo in potem je domino efekt. In mislim, da sva z Aljažem izmenjala nekih šest končnih verzij, sigurno, no. Pa pa potem še vmes. Je, 22 je bilo, se sem oh. No, to je vzgovor. Si se naučil tudi nekih ženskih lastnosti v tem, da si ti vsi zapomnil, pa nas je ženske. Ja, to, da ženske popravljamo za moški, kot se dalje. Hvala, sem sam to povedal, da v bistvu sem jaz film začel kot uh, psihološki profil fatalne ženske. In je potem moški šele kasneje prišel, tako da to v bistvu ni film o meni, ampak je o močnih ženskah. Tako je eno rekel, da sem šovinista, ok. Namreč no, ti si imel besedo tudi pri audiciji, se nisi pojavil v komisiji, ampak uh, si imel ehm, besedo zraven. Ja, jaz sem v bistvu dobila posredovane posnetke um, in eh, ne, sem presedela čez par ur teh audicij in poslala ali ja že nazaj komentarje. Um, nekaj ne še rečem je bilo pa zelo zabavno gledati, no, da tvoje besede dejansko pridejo ven čez nek eh, karakter, čez neko drugo osebo. Na začetku je bila še romanca Osebem, ste takrat že tudi skupaj sodelovali? Ja, ja, ja. Um, zdaj, to je bila Ljaževa vizija posneti uh, eh, romanco v Osebem, ja, se pravi črno-bel film. Um, Nač pa je rekel, da je odrastel, da zdaj bi pa v barvah. Um, Kaj, kaj vse je nagrajeno poleg barv? Nagrajeno. Um, se mi zdi, da predvsem je bila nagrajena ženska, ker se je videl, mislim pa pred zamer, ampak se je videl, da je pisal moški. Ne? In uh, tudi močna in samostojna ženska ni bila to, kar bi mogla biti. Um, ne, tako da dialog, no, predvsem se mi zdi, da so tukaj oba zalažena dala del sebe. Ne? ali až si izlil vse, ali bi še kaj povedal, ti kaj ni ratelo v kadrih, ujet, pa imaš še kaj zapovedati? Pa ne, vse je. Eh, Sam, če koga še zanima, kakaj cajta traja, da smo to posneli. Koga zanima? Eno zanima, bom ne povedal. Mhm, mhm. Se slišal? Mhm. Povej. Eh, snemali smo šest mesecev. Eh, mislim, tukaj cajta je trajal, da smo, da smo, da smo jaz pač za nobelite rekel, da jem pa jaz to naredil. Pa dovolj smo zdaj tukaj, se pravi, v bistvu lih šest mesecev. Uh, zdaj, zanima stvar je, ker jaz si štejem, oziroma si miram, koliko cajta za kakšen stvar porabim, za kakšen projekt. In uh, prej sem šel na primeru, sem pogledal, koliko ur sem porabil in je vse skupaj naneslo 210 ur. To je približno uh, en mesec dela, če bi po 8 ur delal. Zdaj, ni toliko cajta potreben, da je tak film narediš, je pa toliko cajta potreben, če si jaz, pa si pač malo fukten, pa greš 22 krat prepisati scenarij, pa 4 krat padla korekcijo, pa, pa ene par krat se montirati. Enostavno zraven se učiš, eh, mi zamineš program za barno korekcijo, pa kar ti vni bil cool in potem pač malo traja. Eh, glede behind the scenes sem mislil še vprašati, kaj se je zgodilo, da danes ni behind the scenes? Si se popen zbog? Bo, bo režiser behind the scenes povedal. Do neki cajta trajde mikrofon, kaj prije, tako da je take a break. Ima kdo kakšno vprašanje, pa nismo videli roke? Zdaj tudi ne vidim roke, tako da kaj rečete, če imate roke gor? Zaenkrat še ni, mogoče se še. Porodi ideja, behind the scenes. Ja. Um, a veste, ko USB disk ali pa ključek ven iz kompjutera date, ne? pa ko je tam en odspot en gumbek, da je mrte unmount dati, da morate eject predati ven. Varno odstrani. Varno, a ja, po slovensko. No, tega jaz nisem naredil, ne. Potem, ko sem že imel v bistvu skoraj cel behind the scenes zmontiran, uh, in se je zbrisala na disku cela mapa vseh posnetkov, ki sem jih jaz naredil v, <clears throat> v bistvu že od um, audicije, od predpriprav na snemanje, od snemanja, po snemanju, Um, ja, poleg tega sem zgubil vso delo zadnjih šestih mesecev. Uh, ampak sreči, no, sem imel pa v bistvu vsaj backup vseh teh posnetkov za, za romanco, behind the scenes. Um, in, ampak to se je zgodilo v nedeljo, ne, zdaj, koliko štiri dni nazaj. Ne. In pa so za Aljašem govorili, kaj je bilo za narediti. Um, Aljaš je nekako predlagal, da bi potem on hitro zmontiral tako vsaj par nekih posnetkov skupaj, pa na koncu je v bistvu še moral malo romancu poštihtati in tudi zato nima časa ne? in zato tega danes ni. Bo pa um, čez poletje ponovno zmontirana iz backupov in bo dostopno in bo dostopno na Vimeo. Kako najteš na Vimeo? Ali pa lahko še naredimo v bistvu <laughs> še eno premjero behind the scenes. Kako eh, folk to najde, boste tudi na Facebook dali? Bomo, bomo dali na Facebook, tam kjer ste dve, v bistvu, lajkali ste in vse in bomo eh, poslavili okolje. Ja. Pri plakatov ne bomo lepi, tako smo zdaj za primjer, uh, eh, bote, pa, bote pa našli, no. bote našli. A tudi tisti, ki še niste lajkali, pejte lajkati? Mislim, tam, tam v bistvu iz tega filma bote lahko uh, potem videli, mogoče malo na kak način se je delala maska, na kak način se je v bistvu zbiralo igralce um, kako je potekalo snemanje, kako dolgo je trajalo, da se je nadil en kader, pač res tako, kot si je režiser to zamislil. Um, skratka, vidite potem to, kar pomeni mehani sinc. Uh, se je do zdaj že kakšno vprašanje pojavilo? Še zmer morate reči, tle je vprašanje, ker ne, ker ne vidim rok. Ajde, pena. Dobro, potem eh, predlagam, da se, da se selimo na drugo lokacijo. Ali ja že pripravil za nas happy hours? Ali si ti, ali sem zdaj na narobem, da kažem? Anja je pripravila. No, eh, vsa hvala gre Anji, ki je zrihtala happy hours v Rožmarinu. Do enih zjutraj happy hours, ko prišemo hito, dobiš 10. Minus 9, ne, minus 8, ja. Pa v bistvu imate dva, ne? tukaj še enega, pa dobiš še enega, tako da pet v dvojicah ali pa bote prebiti. Um, še enkrat se moramo zahvaliti udarniku, da smo imeli kje danes videti premiero in uh, na poti ven ne pozabljati, vas čaka vino od Kogla, vrhunsko vino, pa zastoj, tako da vsak naj poseže po kakšnem kozarcu.